Ustaz, apakah ada kiat-kiat mendapatkan jodoh Ustaz? Saya sangat ingin memiliki istri yang cantik dan soleha. Masya Allah. Memang antum aja. <laughs> ya benar kita banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada salahnya kita berdoa ya Allah anugerahkanlah kepada aku istri yang menundukkan pandanganku, ya, yang membantu aku untuk menundukkan pandangan, yang menyujukkan pandanganku, ya. Minta kepada Allah. Ya. ya tapi ya kita pun harus tahu diri ya. itu misalnya. Kalau bahasa kita ngaca ya. ya. Memang benar ada sekadang terba, sebagian laki-laki wajahnya biasa istrinya cantik jadi tak ada ya. Dia punya kelebihan misalnya kelebihan mobil, kelebihan rumah. Mungkin banyak cewek-cewek cantik mendekat sama dia ya. Tapi kalau pas-pasan kemudian ya tahu diri aja lah supaya tidak terlalu kecewa ya. Dulu ada sebagian orang cari akhwat Dia pesan sama kakaknya, tolong cari cirinya begini, begini, begini. Dapat, dapat, dapat. Eh, adik. ahwatnya enggak mau. Dapat, ahwatnya enggak mau. Akhirnya dia pusing, enggak dapat, dapat. <laughs> Sampai ada yang mengatakan, yang penting perempuan. <laughs> Karena udah cari-cari enggak dapat, dapat. Rupanya waktu dia cari-cari, akhirnya ketahuan ini fulan cari-cari ahwat. Akhirnya ahwat-ahwat bersepakat untuk menolak dia. <laughs> Ya, jadi kita minta kepada Allah kita enggak tahu kebahagiaan kita kepada siapa. Terkadang pikiran kita kita bahagia sama perempuan yang cantik. Secara zahir bagus. Cantik itu diperlukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya unzur ila ma yad'u ila nikahiha. Lihatlah, suruh nazar. Supaya kita tertarik. Kalau kita tertarik baru kita maju. Kalau enggak tertarik jangan maju. Yang mending mundur di depan daripada maksakan diri akhirnya enggak suka, akhirnya kita zalimi itu akhwat. Intinya kecantikan juga suatu perkara yang dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih akhwat. Tetapi antum jangan cari kecantikan yang nomor 10 ya. Cari yang 6,5 sudah cukup ya. Jangan 9,5, 9,7 sementara antum nilainya 4,2. <laughs> antum tahu diri maksud saya ya. Kalau dapat alhamdulillah, memang ada yang 4,2 dapat 9,5 ada tapi jarang saya bilang. Jarang ya. Antum boleh berusaha, jadi kalau ditolak jangan terlalu sakit hati. Ya. Tapi ya berdoa kepada Allah. Yang penting kita tidak tahu kebahagiaan kita apakah sama perempuan cantik atau perempuan biasa. Hmm yang kasih kebahagiaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi antum menikah dengan perempuan cantik, akhirnya antum terlalu sayang sama dia, akhirnya antum membangkang kepada ibu antum sendiri, kepada ribut sama keluarga gara-gara terlalu sayang sama istri dan itu banyak terjadi seperti itu. Ya, intinya banyak doa ya. E, berusaha bekerja dan berusaha untuk melamar ya, tanya-tanya ya. Tanya cari akhwat ya. Kalau cocok silakan lanjut, kalau enggak enggak suka ya jangan dilanjutkan.